Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, всем прекрасных, отличных, хороших выходных. Сегодня у нас 14 ноября, воскресенье, и смотрите, я в первый раз за все время даю алгоритм, кто у меня приобретал, полное понимание рынка, супер, вещь даю, то есть вещь реально Гральные, о ней никто не знает в интернете, никто этой вещью не пользуется, никто о ней не слышал. Вот. То есть я даю ее как в дополнение к полному пониманию, так и к курсу скальпинга. Для того, чтобы вы зарабатывали на этом рынке. То есть эта вещь основана на объемах, вот, и никак на рынок Форекс <laughs> она повлиять не сможет. То есть это наоборот спасет ваши деньги, то есть спасет вашу кучу времени, вы сможете идеально заходить со стопроцентной точностью в рынок, друзья, и забирать деньги у брокера. Не отдавать ему деньги, а забивать, забирать бабки у брокера на сто процентов. То есть используем мы профиль рынка, используем мы объемы. И смысл в чем? То есть на каждом промежутке времени, смотрите, специально откалиброванные объемы, нигде вы таких настроек не найдете. Это специальный алгоритм, который используют банки вот, откуда у меня есть, этого я сказать не могу. Ну, есть инсайдерская информация, как банки набирают позицию, как можно скальпировать практически из каждой проторговки, знать на 100% куда выйдет цена. И по лучшим ценам заходить. По лучшим ценам заходить. Вот видите, точки. Точки идут. На покупку, на продажу. Обратите внимание. Начнем вот с этой проторговки. Смотрите. Лой. Покупка. Краткосрочная. Потом Лой. Вот он. Покупка от уровня. Хай. Продажа. Импульс пошел. То есть вы знаете, что здесь цена вышла из базы и в сторону направления вы уже знаете цели, куда цена идет. Вот я вот этот момент скальпировал, и на этом моменте, вот на этом моменте я заработал 100% депозиту 735 тысяч рублей, потому что я знал, где цель и куда цена идет. Дальше, смотрите, хай. Четкий сигнал, поехали. Здесь пошли покупки, здесь в моменте тоже можно было скальпировать, потом опять, смотрите, хай, забираете импульс, лой, забираете импульс. КАИ определенное. Закрепление забираете импульс. Дальше. Хай забираете импульс. Здесь покупка, забираете импульс. Здесь продажа. Здесь опять покупки. Ну вот. Но должны быть строгие подтверждения. То есть всегда 3, 4, 5 пунктов в моменте можно забрать. Но когда есть подтверждение – четко на покупку, то есть когда позиция уже по средней цене набрана, можно очень хорошие, сильные движения забирать, друзья. А теперь смотрите, что я покажу вам так. У меня тут, у меня график. Сейчас я вам вот эту вещь покажу. И тот же самый алгоритм я использую в кайловой дневке. Смотрите, как у меня четко откалиброваны настройки. <clears throat> То есть абсолютно в каждой проторговке я на 100% знаю, куда пойдет цена. То есть, видите, лучшие цены. Мы забираем только лучшие цены. Мы торгуем по алгоритму банка. И этот алгоритм, который использует банк, то есть где истинные лимиты стоят, я использую в настройках. То есть я откалибровал их, вот эти настройки шаблона рабочего пространства будут у каждого ученика. И на 100% вы будете знать при определенных моментах, куда пойдет цена и как на этом заработать. Так что все, кто хочет попасть в команду, друзья, курс по скальпингу очень доступный. В этом курсе есть вот это все. Стоит 200 долларов. Курс полного понимания рынка, как на 100% понять рынок и все процессы, стоит 1000 долларов. Доверительное управление от 5000 долларов. если кто хотел, Случить с понедельника начнем работать. 5000 долларов и выше. Брокер Альпари, по Форекс. Платформа МТ4, плечо 1500. Обговариваем риски и вперед. Погнали. Рубить. Бабло со стопроцентной гарантией. Всем профиту, всем хороших выходных. Это вам пища к размышлению, друзья.